izan dut izana, e, eh, etor gara e, e, eh, eh, azatzeko zerra zergatik ez eta zergatik egin zen. Bueno, ba, esan genezake, e, zergatik ez antzerki musikatua dela. Baina, hasi eratik, e, hasieratik e, argi nuen zelan Euskal pertsonaia gertu gertuagoak egin behar zinela eta gure kultura musikan eta zan murgitzea hasi hasieratik. Esan zuten agitzi. Bueno, e, naiz eta lan hau egin musika eskola batean argi geneukan hasieratik edo zein eskuntzutara bidratuta egon gozala eta horrela egin genuen. Horregaitik e, lan abesa ba- batzuk emoten dizkizuegu, eta hori ikusiko duzue zelan aur eskuntzatik azita, derrigorrezko eskuntza bai beste irakaskuntzetan ere egin dezakela. Nortzuk antzestu dezakete hau, ba ikasliek eure bakarrik gure izan ezkero, edo irakaslikin batera, baita gurasoekin batera. Musikasko lakau egin zeuenean, alde guztizek hartu zeuen parte, eta ia zen, esperientzia oso polita zan, unkigarria eta aztu ezinekoa. Nola egin? Bueno, ba, horretarako ezartun bildurrek zematen dizkizuegu lanabezak guztiak, bai? Formatu desberdinetan. Ez da, e, bueno, daretari zartzen da, eta gitzarrienak dekogu alde batetik, Amenagertzen agertzen direna, lehengo ipuina. Ipuina, geur, e, Euskal Herriko mitologi pertsona bai oketor dira ora, eta horrek banatu dabe ipuina. Hau izango ditzateke, eh, batez be aurrezkuntzarako zuzenduta dauen formatua, bai? Ipuina da antzerkiaren laburpena. Eta ikusten baduzue azkenengo horrian, agertzen zaizue, bueno, irudikatuta dago Gernika Lumo, zebertan jaio zan, ipuina hau, eta lan hau, eta bertan daukagu gisa, eta ilargin ordez daukagu cedea. Zedean daukagu Mari Anbotoko aurpegia, bai? Eh, dakizunez, Europa mailan andrasko pertsonai mitologikotatik Mari Anbotokoa da antzinekoa. Horregatik gure kulturan bakarrik ez, gure mitologian ere altxorra dekogu, bai? Eta guk esaten diegu ikasnei zelan, Ba, bueno, mari agotokoa dauela beti, ba, Euskal Herriko herri guztizak gauero zaintzen. Zer dago CD barruan? Ba, CD barruan daukagu. Alde batetik, kontu kontalaria. Kasonetan, dorleta alberdi da. Gaur egun Euskal Txandian e, eh, urgazde dago. Eta gero, laua besti. Honek abestizek lotuta daude bai antzerkerekin, baita ipuinarekin. Eh, honek abestiak jonek eginikoak dira gero antzerkiaren eta fedearen eta partituran gainean eurek eh, azalduko dizuen. Ikusten duzuenez, ba, aplikaz, ezaguardia, bueno, ba, aplikazioa oso anitza da, eta ikasen aldetik, ba, oso zabala bai, eh? Zeia, irurtetik orantza, amaz urtirate, edo gehiago, eh? egin dezakete. Eta ikasturtean zehar, ba, e, eh, iru, amaira, ditulako horregaitik zen, segun zesazoien egiten da amaiera bat edo bestea emon Guk egin duguna, ba, lehen ereak esan dauen bezala, ba, aspaldi daue han, gordeta hau etatara dugu eta eman diogu lan hau, ba, bai egunera eta eskuntza e, eh, zailara, eh, euren, bueno, ba, zeuek, eraldi eta zuen, ba, gela barruan, eta jakin bea, e, eh, bueno, jakin da izuen bebai, norbaitek gure izan ezkero irudikatu antzoki batean, ba, musika eskolak ez deko inolako arazori, hamen ikusten duzu ezen jantziak, baita atretxo guztiz eta panena guztizek izteko. Osea, norbaite gure izan ezkero egitea, ba, bakarrik eskat ditut bete del horotik, segundu musika eskolara, gernikeko eh, musika eskola publikora, eta kulturetzean daude batera guztiak. Bueno, ba, besterik ez, eta hon izten zaituet e, eh, lan honetako idazlearekin Carlos Gorrindo. Eskerrik asko. Egunon, kejen gozari, eh? Jardunaldi itzen zutunen guztizietan oso serioa, profesionala, eta ez dakiz seriotasun piki, piki bateaz etorriko zeineten bertora, baina sartu berri eta opari bat, ipuin bat. Gero dantzan, eta herribarrea. jardunaldiak serio ez direnez baina, klaro, serioak direnez baina, serio ez direnen, egiten ez direnean, askoz bere e, arkorra izaten dira. Bueno, azteko eta behin, lapsu zago albo batera etzikia, eh? E, gure dut, e, enkargoa hau lan bat enkargozko lan izan zala, musika eskolak sortua, pentsatua, zira batean. Eta gero, ba, hain zioten egiteko antzerki lan bat. Eta antzerki lan bat, atzerau, perfecto, oso. Eta, hamen bai? Eta pentsatu genuen begitea e, eh, antzerkilan magiko bat, misterioz beterikoa, eta euskal mitologian oinarritutakoa. Erakargarria da oso e, lan erresa da e, eh, antzesteko, esan nahi dut oso esaldi laburra dira antzespen edo zeinek egin dezaken antzespena da zazpi sortziotik ikonako edo zeinek egin dezakena eta orduan oso erresa denez proiektu hau egingarria denez, erakargarria denez eta magian eta misterioan eta oinarrituta dagoenez e, saltzeko erresa da eta egiteko ere oso erresa da egin kizun hau e, Azira batean, pentsatu izan genuen e, amaiera bakarra e, emango zitzaio da antzerki lanari baina pentsatu genuen e, amaiera bakarrarekin behar badan labur geratuko zala eta otu egun, ba, bi amaiera gehiago motea. E, batetik da gabonatan antzesteko ikuskizuna izan daiteke, antzespen hau. Bertan, e, olentzero agertzen protagonista protagonistatzat, naiz eta us, e, personaje mitologikoa ez izan, baina bueno, ja mitologiko otzat hartzen dugun. Gero, e, inauterietan antzesteko beste amaiera bat eman genion e, eta azkenik, ba, San Juan Bezperan, hau da, solstizio guztietan, e, egiteko buruko e, eh, lan bat egituratu Lana e, eh, lausatitan banatuta dago, antzerki lan guztien antzera, e, akto bakoitzean, aktua egin, antzespena egin, eta gero musika dator musika eta korua, ez? Gero bigarnean, antzestu eta korua eta musika, ez? Eta honekin esan nahi duena da, ez dakidala e, ez e, antzerki musikatua edo musikari itxatxitako antzerkia. Garrantzirik handien aztekin zengik daukan e, antzerkia berak ala musikak. Hor zuek zeuek erabakiko duzue hau E, Kutsi iruditu antzespenarena eta antzerkiarena eta pentsatu izan genuen hortik ere e, atara egin genezakela e, ipuin bat zuek hor eskuartean debalde dauka zuen hori eskuartean dauka zuen e, ipuin hori e, behar bada e, antzespen bat egiteko gai ez direnei behar bada zuzenduta ez lehen mirarik izan dabe moduen antzespen hau edo ipuin hau ipuin narratua da e, lehen esan duguna beste gernikar batek eh, narratutako ipuina da, nahiz eta idatz, hemen idaz, zera ipuinen agertzen den guztia berak eh, narratu egiten du, eta da, narratzaile batek ume zinguratuta dagoenean, eta umeak parta, parte hartu arazteko e, erabilitako narrazio mota bada, eta umeek ere parte dezakete zentzunetan, bakareta batzu zertuz, hau da, nola baiteko atrezo txikitxoak erabilita, ez? eta ipuñarekin batera ikusten duzuen zor zede bat lehen ere zaipatu du, zede bat dago eta zede entzun egiten da eta musika entzuten da, berton. Beraz, neuriz egokiran lana izan zen e, antzerki idaztea eta ipuñau idaztea. Eta lehen esan dudan moduan, ez dakidala e, antzerki lana bera etedan e, garrantzitsuena edo musika etedan da behar bada hoiz izango da e, garrantzia ematen diona antzerkiari eta hortaz eta nik amaitzeko paso emango diot Jon Arretxe Artetxeri berak sortu egin baitzuen e, orain entzengo duzuen guztia eskerrik asko Egun, egun ondan hori, e, eh, Carlos aipatu duenez, ni musikari naiz, eta musikari dagokion kion iula guze, komentuko eh, E, eh, azteko e, proiektu sortu den ez genu inolako eragozpenik sortu nahi, lan hau antzestean. Beraz, beste taletan aipatu den moduen, e, musika talean baita aukera desberdinak ikonan behar genuela, alde batetik produktoa, produktu oso hau da, e, antzerkia musika eta korua. erabateko bateko produktua sortu eta azkeni nahi genuen, eta beste alde batetik zentro bakoitzeko baliabideak erabiliz e, lana antzesteko gai izatea. Beraz, argi geratu behar da, bai baliabide nabarmenekin, bai baliabide gutxiko zentruetan edo zinek, nahi izan ezkero, ez dute inolako arazorik, eragozpenik, eragozpenik, eh, behar, eta hau eh, hau lagau ere eh, antzizten. Ah, obra, obra hau musikaren eskundurera eh, agamateko hiru era desberdinetan plantea dut izateko. Lehenengo bi aukera ikastetxe e, guzti zuzenduta dago eta idugarren aukera gehien bat zere e, musikasko lehenko bideratuta, bideratuta dago. Lelango aukera izango litzeke musika guztia lebakean e, eh, nahiko du abai abestiak leibakean e, eh, jartzen Beraz, modunetara lana antzizteko eh, ez dugu inolako musikariak behar dana grabatuta dagoelako eta aukera honetan baliteke antzizle batzuk e, musikari bezala tokien agertzea leibaka egiteko. Bigarren aukera izango litzeke korua zuzenean landu, eraman, eta musika playbackean e, eh, ipini. Da aukera ontarako, estudioetan grabaturiko materiala musika soili koru gabe e, eh, eh, prestatu eta eskaintzen da, entzuten ari zarena e, da ere, eta koruarekin abestiak landu eta horrela ez da beharko inolako musikariak ez dira. Edo da musikari batzuk estenatokian kontuan hartu behar da proiektu hau segundo da eta Gernikako musika eskolan sortu zela eta beraz musikak eta moduak eh, garrantzi garrantzi handi dute lanetan. Hori dela eta irugarren aukera eh, sakonako eh, orkustuko Hau da, irugarren aukera bai korua bai musika landu eta zuzenean abesti, lau abestiak eh, horretako erabilitako instrumentuari eh, buruzko zerbait komentako dutzuet. Hau da, ikusi alizan duzuen ez, edo alizango duzuen ez, eh, atal teknikoan, instrumento bota, mota bi erabili genituen. Alde batetik, modernoak edo zitzen gaur egun eskoletan edo da, konservatorioetan musika moderna egiten egiten den eh, erabiltzen diren instrumentuari, hau da, bateria, basua, teklatuak, eta gitarra elektrikoak, eta bat beste alde batetik gure instrumentu tradizionalak nahi genituen, ta dutzaina, alboka, eh txalaparta, baita eskusoinua, gehien bat lelango abestian ezpata dantza eta lartzen gure ritmoa. Baita erabili genituen aizesko instrumentu tradizionalak, hau da, konpa, saksoak, flautak, eta, eta, Na, Da, ikusten dozuen ez guztira, hainbat instrumento ezberdinak agertzen dira, eta ez bakarrik ezberdina, baizik eta kopuru nahiko atieraz garrilea baita, ez? E, eh, Pikatxo bat... Honela ikusita entzuten dituzen instrumentuen gabera obra ematen dugu nahiko saia dela. Gehien bat, eh, edo amitutu eta antzeman dezakez, gehien bat eh, baliabide nabarmenak behar direla zete hori edo moten Baina ikusten duzueles, honek zonek iru aukera erabilita, e, norberak aukera dezake, beren eh, aukera, eta ez legok egon behar inolako arazorik edo itzakirik e, eh, lana hau horren aramateko musikaen e, euskudurik. Uh, ah, musika irakasleak egongo, egongo dira zuen artean eta komentatu e, materiala ematen dugun materiala bai e, grabaturikoa eta bar partitura baita daudela. Orduan eh abesti bakoitzeko partitura guzti guztiak ematen dira eta Tina sakonako sartuko zen. Musikira kartea bat, Eta hanekin ja, uste dote, eh, nire aldetik amaitutzen dugu dela. Vale? Eskerrik asko. Bueno, baina eh, ezkerrik asko guzti hori, jaizten dugu hau, eta jakin daizuen, material guzti zareko zuela web gunean, e, eh, bertze guneneko web gunean, ezkerita, eta, bueno, ba, animo eta horrengo arte. Ezkerrik asko, bat ez be, eh, eskulta departamentu eta nire astorikariz eh, eman digun laguntza gati. Agur. esker.